今も仲間みたいなのいるんですかね、こうやったりするまあそうですねいるって言えばいるんですけど。 こっち来いこっちなんですかこっち来い早くあいつは何を聞いたんだ待ってください待ってください待ってくださいちょっとちょっと答えてる何を聞いたなトニートニー救援頼むちょっと大丈夫か誰だ藤だ かお前かおいおいちょっとああふざけんなよどうした何も知らずに仕掛け人のスタッフと談笑するクイーン はいお願いしますパカリと開いたエレベーターしかしこれだけではないエレベーターの下にはローションスライダー 表情めっちゃ金かかってるやんすごいなささあ中村スタートゲートに向かいます。入った。 高校大学とチアリーディング部に所属鍛え上げられた筋力と柔軟性果たしてどこまで記録を伸ばしていくのかさあスライダーだ でも少しちょっとにやっていただいてもいらしいたださあ、時は満ちた。4、3、2、 発